Amaga salom, bu World Courier UZ va bizda navbatdagi posilka. Demak, bugun aliexpress.com saytidan mana bu chiroyli posilka yetib kelgan va bugungi videoni o'tgan safargi posilkaga kelgan mana bunaqa aksessuar bilan videoga olishga qaror qildim chunki va'da berganman bitta obzor qilib ko'rsataman tepa tikka turgan holda chiroyli qilib ichida nimalar bor e, ko'rsataman ozgina sterilizatsiya bo'lmasligi mumkin noqulayliklar uchun oldindan uzr so'rayman va e, bu imij uchun ham oldindan uzr ozgina shamollashim bor o'shaning uchun ozgina e, bugun imijimiz o'zgargan demak bugun aliexpressdan judayam tez kelgan va tez kelishiga sabab nimaligini ko'rsatib o'taman chiroyli posilka demak kamerani almashamiz demak azizlar bugun aliexpress.com saytidan mana bunaqa e, posilka qabul qilib olganmiz og'irligi uch yarim kilo xo'sh e, ko'rishingiz mumkin fedx e, kompaniyasi fedx kompaniyasi orqali yetib kelgan qariyb 15 kunda qo'limizga yetib keldi urganchgacha keldi guanjoudan chiqarildi man e, bu yoqda ko'rsatib qo'yaman e, adashmasam 20 oktyabrda bugun e, esa chisloni 4 noyabr rahmat aytamiz 15 kun ichida yetib keldi mana posilkamiz ichida esa nima borligini sizlar bilan birma bir ko'ramiz demak birinchi oladigan narsamiz bu chiqsak mana bu papka papka ichida dokumentatsiyalari bo'ladi bularni bizaga negadir berishmadi chunki deklaratsiya e, boshqalar bo'ladi shu to'g'ri ochaveramiz e, zarar yo'q e, upakovka esa bu magazinni o'zini upakovkasi ozgina stabilizatsiya bo'lmayotgan bo'lishi mumkin hozir videoda chunki o'sha boyagi moslama bilan video qilyapman qanaqa bo'ladi chak oxo korobka ichida korobka orqasiga qilib qo'yishibdi buni demak korobka alohida va ichida o'sha apparatimizni posilkamizni o'zini alohida korobkasi ichini tak aylantirib ochib ko'ramiz demak bugun mana bunaqa chiroyli korobkada bizaga car multimedia system xo'sh e, nima uchun mercedes w 211 adashmasam adashayotgan bo'lsam tepada yozib qo'yaman qaysi e, model uchun 2008 yil ishlab chiqarilgan model e, shu nima uchun родной e, ichidagi o'zini e, multimedia sistemasiga o'xshagan o'sha e, multimedia sistema ya'ni monitor o'sha xalq tilida aytganda avtomobil uchun monitor mercedes rusumli w 211 yuz modeli adashmasam 221 yoki 211 uni tepada yozib qo'yaman demak birinchisi bu mikrofon o'sha alohida ko'rsangiz bo'ladi bu alohida e, og'izga yaqin joyi o'sha salonga o'rnatib qo'yish uchun mikrofon keyingisi bu demak bor bu adashmasam aniq bilmayman lekin antennaga o'xshaydi помон bu gps antenna adashmayotgan bo'lsam va bu yoqda ichida komplektida mana bunaqa chiroyli kamerachi judayam chiroyli kamera tak bu yerda 5 volt 500 milliamper yozilgan demak ichida ham kichkina akkumulyator bor dizayni judayam chiroyli bu oldingi nimalarni zapis qilish uchun holatlarni keyin ichida yana kabellar bu zukoy kabellar adashmasam va Bu GPS antenna ekan, o'rtoqlar. Bu, по-моему, radio antenna. Shu kattaligiga aytganda bu radio antenna ekan, bu yerda GPS antenna va e, user operation manual. Ya'ni e, qo'llanma Android dasturi uchun. Demak, o'zini olamiz va sostenasini sizlarga ko'rsataman. Olib qo'yib keyin ko'rsataman. Demak, ichini ochdik. birinchi versiya tushib qolgan narsa bu 8 gigabaytli fokus mana bunaqa e, chiroyli fleshka ichida komplekt ichida bor edi man silkani tashlab qo'yaman xo'sh bu yoqda e, ancha muncha e, nimalar bu yerda bas dekoder dekod qilish kerak shekilli mashinani o'ziga mana bunaqa e, bir qancha provodlar e, buni ichida esa demak usb portlar va bunda mana e, nima datchiklar temperatura datchiklari va bir qancha portlar keyingisi esa bu mana bunaqa chiroyli magnitolar demak mercedes modeli uchun o'zida ham shunaqa turgan ekan ko'rdim rodnoyda lekin faqat ekrani kichkina o'sha ikki ming sakkizinchi yili chiqqan narsa va android emas ko'rinishi xuddi shunaqa o'xshaydi ko'rishlaringiz mumkin juda yam sifatli o'zida ham mikrofoni bor menyu boshqa e, balog'atlarlari agar e, o'rnatgan paytda ko'rishsa demak warranty Tur 12 2021 tur 12. garantiyasi 12 ikki e, to'rtinchi dekabrgacha ekan Yana bir oy garantiyasi qolgan antenna gps va mikrofon uchun alohida datchiklar bu yerda ha wi fi kechasi mana bu wi finiki ekan bu wi finiki ekan azizlar mana ko'rib turibsiz wi fi deb yozilgan fokus qilamiz demak Wi-Fi uchun GPS radio antenna va bir qancha e, portlar e, shu buyoqda esa e, vizib uchun modlar uchun va boshqaruv uchun bu klassik versiya demak fokusu olup ketdi bu klassik versiya juda ham chiroyli klassik versiya man oyunu va almışken paytda o'zini va mashinani o'zini alohida obzor qilib ko'rsataman azizlar demak e, bugun kelgan narsa mana shunaqa chiroyli magnitola va mana bunaqa butun boshli komplekt bu o'zbekistonga 15 kun ichida kirib keldi nafaqat o'zbekistonga o'zbekiston toshkent o'ziga 29 oktyabr kuni kirib kelgan 9 kunda e, urganchga kelishiga mana shu rostomoshkani chiqishiga bir besh kun vaqt ketib qoldi fedex qimmat lekin mana shunaqa garantiyada kelani man bu yerda tashlab qo'ydim boshida qayerdan qayerdan keldi o'sha guanjou u yog'i new deli hindiston u yog'i dubay va dubaydan keyin toshkentga yetib kelgan chiroyli magnet bilan hmm, zakaz qiladiganlar shunaqa merslari bo'lsa bemalol zakaz qilib berishim mumkin o'sha ishonchli o'sha nimadan magazindan nimamiz bor mana bunaqa chiroyli kontaktimiz bor demak azizlar sizlar bilan wall courier uzali keyingi videolarda ko'rishguncha xayr